Hallo, ich möchte in diesem Video das Kurzschriftsystem Stifografie oder rationelle Stenografie vorstellen. Ähm, nicht als komplette Einführung, wie alles funktioniert, sondern die wesentlichen Ideen, die dahinter stehen und wie man damit von relativ langen handschriftlichen äh, Wörtern in der normalen Handschrift zu sehr kompakten Abkürzungen kommen kann. Ich gehe also jetzt nicht nur auf die Grundstufe ein, sondern eben auch auf Weiterentwicklungen, damit man sieht, wo es hingeht. Als Beispiel habe ich mir ein Wort ausgesucht, was ich ähm, recht häufig in meinem eigenen Leben brauche, und das ist Wissenschaft. Kurzschrift äh, versucht also möglichst viel zu vereinfachen und Überflüssiges wegzulassen. Überflüssig ist hier erstmal dieses zweite S, das nur dazu dient anzuzeigen, dass das I ein kurzer Vokal ist, aber es ist kein eigener Laut. Und Vereinfachung bedeutet auch, möglichst einfache Buchstabenformen zu haben, und in der Stiefografie sieht zum Beispiel das W so aus. Also so ein kleiner, äh, größerer Bogen nach rechts offen. Das S ein kleinerer Bogen nach links offen. Das N eine schräge Linie oben abgerundet. Das F eine senkrechte Linie unten abgerundet so ein bisschen wie ein umgekehrter Spazierstock. das T eine kleine senkrechte Linie. SCH sind zwar in der äh, Handschrift oder in der Langschrift drei Buchstaben, die aber nur einen Laut, eben das Sch, kennzeichnen. Deswegen gibt es in der Stiefografie dafür auch ein eigenes Symbol. Sieht auch ein bisschen so einem S ähnlich. Diese Konsonanten werden nun verbunden und die Art der Verbindung zeigt, welcher Vokal sich zwischen den Konsonanten befindet. Falls sich gar kein Vokal dazwischen befindet, wie hier am Ende des Wortes, dann werden die beiden Symbole für die Konsonanten sehr eng zusammengestellt. Das also das F und gleich daneben das T. Das nächst einfachere ist das E. Hier werden also zwei Konsonantensymbole auf gleicher Höhe mit einem leichten Abstand verbunden. Beispiel S, E, N. Wir haben also hier das S, wir haben hier das abgerundete, die abgerundete schräge Linie für das N und die werden im gewissen Abstand verbunden, um hier Szenen, also diesen Wortbestandteil unserer Wissenschaft darzustellen. Das I verläuft ähnlich, leichter Abstand, aber der zweite Konsonant wird tief gestellt für das I, also hier wieder das W, dann das S, in diesem Beispiel würden wir dann etwas tiefer daran runterhängen. Umgekehrt das A wird durch eine Hochstellung ausgedrückt. Wenn wir also Sch und F verbinden zu einem Schaf, Sch, dann hoch, F. Natürlich kann man jetzt nicht nur immer zwei Konsonanten verbinden, sondern äh, wir können das jetzt als komplettes Wort schreiben. Erstmal ganz langsam. W, I, S, M, Schafft. Und das ist äh, in der Grundschrift, also in der einfachsten Form der Stifografie, das Wort für Wissenschaft. Kann man natürlich dann auch etwas schneller schreiben. Wissenschaft. Und hat sich dann gegenüber der Langschrift schon einiges an Schreibarbeit erspart und, und dementsprechend die Schreibgeschwindigkeit erhöht. In der sogenannten Ausbaustufe versucht man nun gängige Vor- und Nachsilben zu ersetzen durch verkürzte Schreibweisen. Und hier wäre eine dieser gängigen Nachsilben die Nachsilbe schafft, die als charakteristischen Vokal das A enthält und deswegen einfach nur noch durch den äh, Aufstrich des Vokals A dargestellt wird. Das heißt, wir haben jetzt weiterhin Wissen schafft. Haben uns also hier schon einiges an Schreibarbeit noch weiter ersparen können für diese Nachsilbe. Ebenso können wir uns dieses en ersparen. Es gibt ja kein Wort Wissenschaft und damit also auch keine Verwechslungsgefahr und deswegen können wir also noch weiter verkürzen, Wissenschaft so darstellen. Eine weitere Annehmlichkeit der Ausbauschrift ist, dass man für die Nachsilbe lich so eine kleine Schleife hat und kann wissenschaftlich auch sehr kurz darstellen, schreibt man also wie Wissenschaft und schließt das mit dieser kleinen Schleife ab. Möchte man noch weiter Schreibarbeit ersparen, gerade für Worte, die einem immer wieder unterkommen, wird das in der Stifografie äh, so gemacht, dass man Wortbestandteile oder kurze Worte äh, anschaut, was der wichtigste Konsonant ist und der wichtigste Vokal und da gibt es jetzt, um jetzt mal kurz von der Wissenschaft wegzukommen, das Wort wir. Der wichtige Konsonant da drin ist das W. Und okay, es gibt nur einen Vokal, darin ist das I. Und deswegen wird dann das Wort wir durch ein tiefgestelltes W dargestellt. Anstatt also, statt also in der Langschrift würde wir so aussehen und das kann man sich also jetzt etwas sparen, indem man tiefgestelltes W benutzt. Und da ich das Wort Wissenschaft sehr oft benötige, ähm, benutze ich ebenfalls für Wissenschaft ein tiefgestelltes W für das WI in Wissenschaft und daneben den Aufstich für das A, oder das Aufstich des A's für die Schaft, schreiben wir die Wissenschaft zu. Und wenn ich das Wort wissenschaftlich habe, wissenschaftlich. Und habe mir damit also einiges an Schreibarbeit erspart. Ähm, und das geht natürlich für viele andere Worte nach einem ähnlichen System. Und das werde ich in einem zweiten Video dann an einem anderen Beispiel mit anderen Vokalen und anderen Vor- und Nachsilben noch zeigen. Dann erstmal danke fürs Zuschauen.